Kweli hakuna ijuaye kesho, lakini je, ulishawahi kuwaza mpenzi wako anakuaga siku kama ya leo? Muda tu baada ya dakika mbili tatu unapata taarifa mpenzi wako amepata ajali kali kabisa na kusababisha kifo chake pale pale katika hiyo ni siku nyingine tena katika Ultimate Preview. Siku ya leo tunakutana na wale wababi kutoka Israeli bwana, namzungumzia Rio Razi na mwenzake Avi Hijraf ambao alituletea movie kali kabisa inayokwenda kwa jina la Fauda. Leo hii bwana, hawa Waisraeli wameungana na Wamarekani kutuletea kigongo kingine cha moto ndani ya mwaka 2021 huku Netflix wakiwa wanausimamia mpango mzima movie hii bwana. Movie inakwenda kwa jina la Hit and Run. Movie yetu inaanzia nchini Israel, tunakutana jamaa wetu wanaokwenda kwa jina la Segiv Segiv alikuwa na mpenzi wake anaokwenda kwa jina la Daniela. Segiv alikuwa ni tour guide. Kazi yake ni kuwapeleka watu kwenye vituo mbalimbali vya kitalii nchini Israel, lakini bibie Daniela alikuwa ni dansa. Baada ya muda mrefu kwenye ndoa, bibie Daniele anaiaga familia yake ya kuwa amepata audition kwenye kampuni moja kubwa sana nchini Marekani inayohusiana na kucheza. Zesegi kishingo upande anabidi tu anamwachia mpenzi wake, basi sawa, aende akafanya hiyo kazi nchini Marekani. Wakati bibi Daniel akiwa njiani anaelekea airport, anakutana na ajali moja mbaya sana ya gari ambayo inapelekea umauti wake. Taarifa hizi zinakuwa ngumu sana kwa kijana Segi kuzipokea, lakini maaskari wanathibitisha ajali hii bwana ni just eat and learn, kwamba hakuna mpango wowote katika ajali hii. Lakini taarifa hiyo kwa kijana Segiv bado haimwingia akilini. What are you doing here? Someone killed my wife. I need to find some answers. Ni kutokana walosababisha kifo cha mpenzi wake ni wa Marekani na Wamarekani hao bwana walionekana katika nchi ya Israeli ndani ya siku mbili tu, na baada ya ajali walipotea kabisa nchini humo. Ndipo kijana Segiv anaamua kwenda Marekani kwa shughuli mbili tu. Ya kwanza ni kumalizia mazishi ya mpenzi wake na pia kutafuta ni kwa nini wameamua kumuua mpenzi wake. E bwana e, ndo moto wa muvi unavyokwenda kuanzia hapo. E bwana, e, sitaki kumalizie uondo wa sizoni hii kali kabisa ndani ya mwaka 2021. Netflix bwana ni kiboko kwelikweli. Yaani uzuri wa sizoni hii wametengeneza episodi tisa tu, mwanzo mwisho. Hebu tazama kuna siri gani ambayo imesababisha kifo cha mpenzi wake Segivu humo ndani, na ni kwa nini? E bwana, hebu jikamatie. Hits and Learn. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele hapo kupata notification mbalimbali mbali ya vipindi vyetu tunavyoachia ndani ya Ultimate Media. Karibu tena muvi nyingine inayokuja, uendelee kupata uchambuzi wa muvi moja mpaka nyingine, yaani moto juu ya moto. Kumbuka hashtag ni ultimate preview. See you next time.